قصيدة في الحي القديم للشاعرة دكتورة أمل العربي كم أتمنى أن أتجول في الحي القديم كم أتمنى أن أتجول في الحي القديم وارجع إلى أحلام العمر السحيق كم أتمنى أن أتجول في الحي القديم وأرجع إلى أحلام العمر السحيق يراودني دائما يراودني دائما أن أزور ذلك الشوق الذي يملأ أروقة الطريق يراودني دائما أن أزور ذلك الشوق الذي يملأ أروقة الطريق المؤدي إلى درب الحبيب وأرى ذلك الطيف المقيم على نوافذ الهوى في أوتار الفؤاد وأرى ذلك الطيف المقيم على نوافذ الهوى في أوتار الفؤاد أركض على الطرقات اركضوا على الطرقات وأصابك الرياح اركضوا على الطرقات وأصابك الرياح ومعي الحنين رفيق الدروب اركضوا على الطرقات وأصابك الرياح ومعي الحنين رفيق الدروب وتذكر وتذكر ذلك المكان وتذكر ذلك المكان الذي كنا نجلس فيه وتلك الشجرة وتلك الشجرة التي ظللت أرواحنا أتذكر ذلك المكان الذي كنا نجلس فيه وتلك الشجرة التي ظللت أرواحنا ما زال مكتوب عليها ما زال مكتوب عليها مرسومها وأنا ما زال مكتوب عليها مرسومها وأنا هنا كنا نختلس من العيون نظرات ومن الأيادي كلمات تعبر عن الغرام وتلك الشجرة التي تظلل ظللت أرواحنا مازال مكتوب عليها مرسوم هوانا وهنا وهنا كنا نختلس من العيون نظرات ومن الأيادي كلمات تعبر عن الغرام ومن الأيادي كلمات تعبر عن الغرام مع تحيات دكتورة أمل العربي